才开始嗨哎，嗯，快下班了才嗨。啊！开始滚了啊！滚了，滚了，滚了！哈太了，要不要？他他不想不不走。啊啊啊！我超啊，可以了。更生气了。生气。好生气！好。狂奔，狂奔。 好丢脸哦，赶快去躲起来。